Salut! Uh, în seara asta vreau să îți vorbesc despre a fuma. Uh, datorită unui prieten de pe Facebook care a postat că s-a lăsat de fumat de câteva zile, mi s-a părut faină ideea să vorbesc despre a fuma. Uh, pentru mine voi spune că înseamnă următoarele lucruri. Deci, poate că nu-i valabil și pentru tine. Pentru mine a fuma Uh, în 2009 când m-am lăsat, uh, de, de șase ani eu m-am lăsat de țigări, dar a fuma pentru mine a însemnat, uh, pentru mine și doar pentru mine, să mă conectez cu mine însă doar dacă fumez, să mă conectez cu celălalt doar la un pahar de vorbă, la o țigară, la o cafea, Uh, să am iluzia că filozofez doar dacă mi prins țigara și că sunt un fel de Einstein cu Socrate, numai dacă am țigara aprinsă și dacă trag cu plăcere un fum. Uh, pentru mine a fuma uh, a însemnat um, un, un animal fioros care mă ținea mă ținea captivă și care acum, uh, pe care acum îl privesc uh, cu ironie, cu multe zâmbete. Există acel animal fioros, adică uh, mai simt și acum nevoia să fumez, dar nu mai fumez, fumam trei pachete și mm, asta a însemnat pentru mine. Mi se pare ciudat că 17 ani m-am conectat mm, cu mine însă numai dacă aprind deam o țigară și dacă eram în ton cu, cu uh, lumea, așa mi se părea mie că sunt în ton cu lumea. M-am mințit. Uh, pentru tine s-ar putea să nu fie adevărat. Ce înseamnă a fuma? Ceau!